друзья, привезли соевый шрот, чи чесоеву макуху. Кому як удобно. Ціна сої на сьогоднішній день у нас 13 е, гривень. А було 12,50, трошки подорожало 13. Соєвий шрот купляю я в Марефі. Номер телефона оставлю під відео і закріплю в коментарях. Давай їх покажемо який. Його привезли, я зразу буду зараз його бочки зсипати 200 літрові, бо в мене місця нема, де мішки ці розважувати. А на вулиці їх вже не положиш. От такий. такий. Мені що подобається, тут обрати, тут хороший у них і білок. Ну, Мені підходиться соя в мерефі, що я беру, дуже хорошо мені подобається, хорошо піднімається і поросята маленькі, також от корм. Та й взагалі. О. Отака. І отак бочки. Я взяв півтони. Півтони, ну мені на якесь время хватить. Зараз от корм у мене той, що откорм сидить, вони сидять без сої. І В основний весь откорм вже давно сидить зернова група, ну тобто дробленка і макуха сімечки, обична, чорна, ця, я її називаю чорна макуха. І все. Ото я їм так даю. І всі свиноматки, і откорм, всі так. І отрубі у мене ще є, може з півтони, то в отрубі кидаю, і то не завжди, бо їх треба нести отрубі оттуда, потім сюди змішувати. Коротше, отак. І соя в мене тільки йде на цей от корм 20 штук, поросят, що що ми важити будемо. Що ми важили і будемо важити 60 днів. Тобто це я вже для них купив. Ну, У мене ще пів бочки 200-літрової надробленої сої теж є. Ось отут я надраблюю бочку. Давай їх покажемо. Ось, сюди надробив. Ну ця світліє, це темніша, так? Да? Ця свіжа. А. Це ж висохло. Ну так, да, це вже давно у нас навіть є. Брав прямо Там... з бунту. Да, Там внизу взагалі, мабуть, вже місяців 5 внизу. Це як не виберу. А це хочу вибрати і нову партію. От соя для всіх оцих маленьких, що йде, а чорна усім іде. Свиноматкам і цим здоровим, що вже за 150 кг. І все. І йдуть нормально в рост, хорошо. Ну, Я довольний. І не переводю я не сою на них, бо соя ж не дешова із усієї зернової групи саме дорога це соя. Поэтому я сейчас тільки тим двум двом десяткам маленьких їх піднімаю. І будемо важить. та вже скоро будемо важить другу партію, скільки буде в 60 днів від рождення. Хто каже 35, хто каже 40. Ну, глянемо. Хотілося б, звісно, самому побачити, чи реально 40 кілограмів у 60 днів, бо в мене 40 кг 60 днів ще ні разу не було. Було саме більше, скільки у нас 36, да? Ну ми важили 36 у 60 днів, а це може і до 40 дати. Ну гляне, вони длинненькі, хороші. Ну коротше отак. Оце отак беру, купив свої один раз. І і пользуюсь там, наскільки мені хватить, там, на місяць, на два, ну по-разному, різні об'єми беру. Місяць-два покормив, опять поїхав, взяв. Вона була взагалі 16-70, по-моєму, зимою, як ми брали. так. Ой, а запах який, як конфети якісь, да? І я її чув бочки, щоб вона не пересихала. Вона довго лежить і потім така висихає, дуже аж пересихає. А так я в бочки її зараз понасипаю повні і понакриваю. Будь здоров, спасибо. І понакриваю. Ілі кульком з резинкою, ну щось таке, щоб плотно, щоб вона не пересихала і довго буде в бочках. От ділаю туди двері е, на переходну з переходної клітки сюди на сарай на щелеві. Що я тут надумав? От сама дверь. такого типа. Я її метал тонкий, не став варити. Покрутив на саморезах. І думаю, вата є, ставлю сюди вату. І зараз вату закручу Вон фанери кусок уже знайшов. І отак от. Зараз все запечатаємо, прижмемо хорошо і запечатаємо. А така буде дверь, як в холодильнику. Ну, тепла буде дверь. Вот, друзья, заходим в сарай для доращування, для откорма. Ці двері вже зробив, все, от вони отак працюють. От зайшов, закрив і тут от шпінгалет поставив, щоб я одразу, як зайшов за собою, раз і закрив їх шпінгалетів поки нема. Ось силуету. Якщо буде низька, ну хоча вона почти 90 см висотою, і тоді я зроблю таку, типу як арочку красиву тут. Просто независимо. З круглячка зварю і все, і буде отлично. Ну я не думаю, що буде низько, буде нормально. Грубо говоря, эту решетку зробили. Дверь решетка. Потім ця вже стоїть. Тоже шпингалет надо сделать из середины. О. Все, открив. Двері утеплена, Там вон ті жевжики сплять, вже її в клітку ватить. Ну не хочу так швидко переводити, тому що мухи зразу сюди всі поперелітають так подождать хотя бы, чтобы мухи закончились так в основном, хотя бы там в сентябре, первую декаду, а потом уже перелисти. Тут замазать раствором, все позамазую, угли надо замазать раствором і оцей угол раствором повиколупувати це все і замазати. І потім поділати шпінгалетики. Все, отак ось закрив і все. Раз і закрит холодильник. Дверь оттуда перегнать уже є. Зайти, обслужити, насыпать, проверить поїлки тоже є. Э, Вивезти на м'ясо, яку виберу одну, теж є. Це я двері зняв, теж їх буду зараз окультурювати. Біб'ю в мене є товстий метал е, оцинкований. Тих ще времен кусочок такий є. Я то надірву, все тут хорошо укріплю і металом обішью, поставлю, все там теж окультурю, зроблю четверть нормально. А це оцю часть, тут у нас літній вольєр, оцю часть обріжу, ну теж оттуда оберу і все. І тут буде двері. Якщо жара мені треба відкрити, то там буде рішотка. Ось з цієї сторони, де навіс, і тут буде рішотка. А цю двері просто зняв, завісив, убрав і все. Тобто так. От виходить, отакий буде сарай на на 20 голов. Тут виходить у нас скільки квадратів? 4,50 на 4. 4 на 4. Восемнадцать квадратів. 4 на 4. 16 і плюс ще два. 18 квадратів. На 20 голов должно хватить. Чого на щелевих полах треба менше квадрат метрів на одну голову, тому що це щільові поли. Воно сходило в туалет, лягло, лежить, поїло, попило, опять лягло. А якщо клітка, де треба вичищати, вигрібати, тоді там треба півтора квадрата на одну голову. Може, ну, звісно, хорошо, як два квадрата просторно, вбираєш. Хорошо, так що тут я думаю на 20 штук нормально буде. І то я перший дивлюсь, якийсь там стрельнув один-два хорошо пішли в рост. Я його обрав, їх тут там з 20 останеться 19-18, піднімаю. І ще що я щось вчора лежав вечором думав. От, к примеру, якщо в мене тут е, ну, 20 голов, все нормально, все хорошо почав їх вирізати. 10 голов вирізав, там чи 12, 8 осталось. А мені треба запускати вже нову партію, вона готова. Я так думаю, що мені по-любому треба ставити, ну, щоб знімалась і ставилась перегородка от ровно по центру, ось тут. Перегородка і прямо ось сюди. Ну ось виходить. От, сюди. Потому что, к примеру, там уже здорові штук 8, та даже хоть и 10. Я їх там перегородку поставив, вони там. А сюди запускаю маленькі вже після доращування з того сарая 20 штук, вже вони тут бігають. И им буде теплее, к примеру, если це зима, осень, весна рання. Им буде теплее от тих здорових. І їм поки міста хватить. Потім здорових убрав там в течение місяця, двох, я там знаю скільки. Перегородку брав, все. цим 20 штук свобода. І опять так само, Потому що по-любому треба. Если останеться, допустим, треба вже сюди переводити, а у мене ще 4 штуки. А 4 штуки там мені хватить різати, ну, до примеру, на місяць. От і виходить, що місяць треба буде їх подержати цих чотирьох, не будеш їх вже переводити в другі клітки. От городив, вони там, а тут нове покоління. Потім тих убрав, нове покоління запустив. Тобто, думаю, отак. Щоб перегородку по-любому треба, щоб ставилась. Вон з тої точки по центру і ось сюди. Зделаю такі штирі, щоб вона всовувалась, ну, типу як навіс. Щок, щок, всунулась тут і там. І зафіксувалась стінку, щоб не зняли вони цю перегородку. Ну а так. Коротше, отакоє. Ну, на такому я етапі. Почухали повністю стерли побілку, де буде панель. Будемо її вскривати, грунтувати. І не знаю, що далі. Поки ще не вирішив. І виходить, дядь Саня робить зараз корита. Туди і корита ж так само, туди треба маленьке, щоб було менше чуть-чуть по висоті. Це буде для тих для нових, що зайдуть. А перегородка стоїть, тут корита для цих здорових, що тут остались на доріз на, в течение місяця-двох. Я думаю, так правильно буде. Ну а там вона покаже. Коротше, перегородку любими судьбами треба робити. Я прийшов, допустимо, поставив її, все. Тут ці є, ті є. Ну, якось так по-любому. Ну, підскажіть, хто як думає. Ну, насчет коридорчика він 100% мені там не треба. Я вон так зайшов і все. Или даже от, допустим, тепле время суток. Та хоч і зимою, зимою особо морозів теж так нема. Ось я відкрив, подивився, ага, що тут вони. Всі живі, здорові, все хорошо, глянув, все прекрасно. Тут поставлю пружину. Ну, на всякий случай. И все, тут защелка буде. Вот. Щелк. І думаю, так і зробити. От. Прослідив. Надо мені насипати їм. От у мене тут корито і тут корито. В кориті, в кориті мені подобається. Насипав, допустимо, багатенько, їм дня на два вистачає. Если хорошие глубокие корита, і не висипають. Саме головне, вообще не висипають з корит. Сюда <clears throat> насыпав і сюди. Зайшов, подивився, тут будет бак, или воды набрав. І з бака уже піде поїлка сюди. Одна сюди двойна, одна сюди, ось де паркетка лежить, тоже двойна. И виходить, вода буде розділена і цим, і цим. І корита буде теж тут здорова длина, там менше. І можна і корм тим, допустим, свій давати їм старт, а цим уже фініш чи гровер. Ну, к примеру. Я думаю, так. Ну, вже стадія завершення, ну, все одно спішити не буду їх переводити, тому що мухи і мух зараз дуже багато, везде не встигаємо з ними боротися. Поэтому в сентябрі туди ще тут недовго залишилося. Потерплю там, по їх то вже можна всіх перевозити. Ну це ми 30 числа будемо тих звішувати у 60 днів другу партію. 30 го там чи якого. І потім я відкрию його там оттуда і їх переведемо усіх. Це я відкриваю, щоб їм піддувало, воно так більше там воздух концентрується. Так. Ну все, бак там решено. Ну, осталось фронтон. Мені в мене пінопласт є фронтон фронтону Отой. Цей фронтон, е, просто пінопласт поклеїмо, на грибки закріпляємо і все. 10 см толщина хватить з головою. Ця приточка так і остається зимою, щоб приток воздуха був свіжий, а витяжку витягувати. А цей фронтон, там ще ж один фронтон, це, ну другий сарай. Я думаю, не треба утепляти, тому що там ще два фронтони і криша. ну то Він не холодний. І якщо я утеплю пінопластом, тут буде виходить такий як парапет. Отут. От ну, зачем він мені треба? Так що почистим, побілимо та й все. Ну думаю, так сараєм обійтись. Ну, а так я вже казав, що яма навозна на 12 кубов. Да, по-моєму, 12 кубов. Наскільки хватить, не знаю, глянемо. Сьогодні викачував свою каналізацію, розмішав усе там в тому новому сараї. Викачав, виплюнув насосом. Ну, не нарадуйся, якщо чесно. Ну там же густяки, я все зболтнув і потім треба буде якось вам показати. Коротше, отак. Так, ну все, буду тоді займатися цією дверкою. Її до ума довести. І так уже будемо ждати корита. От такі щелеві поли. Не спіша, не спіша, потихоньку-потихоньку, но двигаємося к своїй цілі. Отак. От